හලෝ අලුත් වීඩියකට ඔයාලා හැමෝම පිළිගන්නවා අද ටියුටෝරියල් එකක් නෙමේ බ්ලොග් යන්නේ මේ අද යන්නේ පළවෙනි අන්බොක්සින් වීඩියෝ එක අලුත් ඇක්ෂන් කැමරාවකට මාරු වුණා මාරු වුණා කියන්නේ ගෙදරින් අරන් දුන්නා කොහොම හරි ඒක අන්බොක්ස් කරන්න තමයි දැන් යන්නේ ස්පොන්සර් කරපු වීඩියෝ එකක් නෙමේ ස්පොන්සර් කරන්න ඒවත් අන්බොක්ස් කරලා වීඩියෝ කරනවා බය වෙන්න එපා හරි එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි පටන් ගමු පළවෙනි අන්බොක්සින් වීඩියෝ එක the ones who heard my cries and watched me weep I love everything Fire spreading all around my room My world's so bright, it's hard to breathe But that's alright හරි ඕකේ එහෙනම් අපි අන්බොක්ස් කරන්න කලින් මේකේ වටේ තියෙන විස්තර ටිකක් බලලිමු මෙතන තියෙනවා හයිපර් ස්මූත් 4.0 කියලා මෙයාල ගෙස්ටබල සිසින්නක් ගොකෝලගේ ඉට පස්සේ 23 මෙගාපික්සල් කැම්මයක් තියෙනවා 5.3 කේවලින් රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන් 10මීටස් යටට ඉගන්න අඩි තිස්තුනක් යට යනකං රෙකෝඩ් කන පුළන් වත්ව ඇතුළේ මෙයාලගේ අලුත්ම ප්‍රස එක න කමන්න ජීප2 ප්‍රස එකත් තියෙනවා මේ සයිඩ් එක තවස්තර ටිකම්ම තියෙනවා මේකේ 23 megapixel 5.3k ඊට පස්සේ අන්ඩවෝට ෂූට් කරන්න පුළුවන් වොයිස් කන්ට්‍රෝල් තියෙනවා LX ප්‍රොම පුළුවන් ඒටෝවලස් තියෙනවා ටයිම් 3.0 තියෙනවා ඒ කියන්නේ ටයිම් ලැස්ම තමා ඒක ස්ටේබලයිස් කරපු සින්න ඊට පස්සේ ගත්තම ලයිව් ස්ට්‍රීම් කරන්න පුළුවන් ෆොටෝස් වලින් පුළුවන් super photo HDR raw photos ගහන්න පුළුවන් බ්ලා බ්ලා බ්ලා. ඔය ටික තමයි මේ පැත්තේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ වගේ මේකස් තියෙන කැලි ටිකක් තියෙනවා GoPro එක බැටරිය මම කැලි ටික කේබල් එක. ඕකේ. වටේ තියෙන එච්චරයි. එහෙනම් අපි දැන් යමු unboxing එකට. සිම් කරන්න තමයි තියන්නේ මෙතනින් තියෙන මෙතන සීල කඩලා හැන්බොක්ස් කරු ටික එක නම් ගැලව දැන් කීරල්දා ඕකේ හරි දැන් පලෙන්ටම මේක අත්තක මන්තියෙන් හොඳ ඩියරබල් කේසින් ඇත්තියෙනවා සිගෝපරෝ ලෝගොයි ගහලා ඕකේ හරි කෙසින් ඇතුළ තියෙනවෙන් ගත්තවම් පලවෙන්ටම පේපටික තියෙනවා මෙතන ඕරන්ටියයි සවනුවල් එකක් බ්ලාබ්ලාබ්ලා තියෙන්නේ ගෝපෝට් ටිකස් දෙකක් තියෙනවා ටිකස් තුනක් තියෙනවා වැඩන්න හරි ඉටවස්සේ මේ කස්සේ කේබල්ලයක් තියෙනවා මවුන්් එකක් තියෙනවා කරස් තියෙනවා බැට්‍රිය එක තියෙනවා තවත් මවුන්් එක ඊට පස්සේ තියෙනවා අපේ ගෝප්‍රෝ කැමරාව ඊරෝටෙන් අපි හෙනම් දැන් ගෝපරෝටෙන් බ්ලක්් එකේ සිකල පිරන්ස ගැන පොඩ්ඩක් කතා කළ බලමු මේක පිටිපස්සෙන් ඩිස්පලේ එකක් තියෙනවා ටච්ස්ක්‍රීන් ඩිස්පලේ එකක් මේකින් අපිට ඔක්කොමටි කන්ට්‍රෝල් කරගන්න පුළුවන් GoPro එක සෙටින්ස් හදාගන්න දෙක ඔක්කොම හදාගන්න පුළුවන් මේක ෆ්‍රන්ස් සයිඩ් එක බැලුවම ලෙන්ස එක තියෙනවා තව ඩිස්පලේ එකක් තියෙනවා මේ ඩිස්පලේ එක නම් ටච් නෙමේ බ්ලොග් කරද්දී සෙල්ෆි වීඩියෝ ගද්දිහම හෙනට ප්‍රයෝජනත් වෙනවා ෆ්‍රන්ට් ඩිස්පලේ එක ඊට පස්සේ යටින් GoPro logo එක තියෙනවා නිල් පාටින් ගහලා රොටින් බ්ලැක් ඒත් එක්කම පවර් ඕ මොඩ් එක වෙනස් කරන බටන් එක තියෙනවා ඒ යටින් තියෙනවා අන්ඩවෝඩ් ෂූට් කරද්දී යස් කර මයිකෆෝන් එක ගලවන්න එපා කියලා පැහැදිලිවම කියලා තියෙනවා බැට්පින් සෙට් කරන්න අගෙන ඩෝයක තියෙනවා SD කාඩ්ඩය දාන්න තියෙන පැත්ත යට පැත්තේ මවුන්් එක තියෙනවා ඒවගේම ස්පීකස් එකක් තියෙනවා සිකල් ඇපිරන්ස එකට ඔයිටික තමා ගෝප්‍රෝ එක බලන්න තියෙන්නේ එහෙනම් අපි ඊළඟට ගෝප්‍රෝ කරගින් බලන්න එහෙනම් අපි දැන් පෝල් කරලා බලමු he wrote in black sticks okay මේ විදදී ක්විකැප් එක දාගෙන ගෝපගේ බැට්ටි චාච් කරගෙන ඔක්කොම කරගෙන සිටප් කරගෙන ඉවරයි එහෙනම් දැන් අපි යමු ගෝප එකට හල් uh, දැන් ගෝපරගෙන් තම මේ රෙකෝඩ් එක වැටෙන ගමන් තියෙන්නේ 5.3k 30fps රෙකෝඩිං යත් තම වැටින්නේ සවුන් කොලිටිය බලාගන්න සවන් කොලිටිය විඩිය කොලිටි පොඩි අදසක් ගණ්ඩ මම ඉන්නන්න තියන්න අපි වත්තම දැන් පේන්න හරි කොහොමද ගෝපරෝටෙන්ෙක් ගැන හිතන්නේ කියලා කමෙන්සෙක්ෂන් එකෙන් කියාගෙන යමු එකට හලා තිබ්බ මගෙන් මං කලින් යස් කරපු කැම්ම එක මොකක්ද කියලා කලින් මං යස් කරේ මගේ ෆෝන් එක S8 Plus එක අබලන් තත්ත්වේ තියෙන පොඩ්ඩක් වැඩිලා එහෙම හරි ඊට පස්සේ ආ ඒකත් එක්ක මම එන්ස් කිට් එකක් පාවිච්චි කරා අන්න බෝට ගහපු වීඩියෝවලට මෙන්න මේ වගේ කව එකක් ගත්තා ඔය ටික තමයි මම ගත්තේ ඒවා. ගන්න ඕන කවුරු හරි ඉන්නවා නම් මම අලි එකේ link එකක් දාලා තියන්න ඒවටත්. ඊට පස්සේ පේනවනේ මම මෙන්න මේ තියෙන logo. ඒ logo design කරේ අපි අය කෙනෙක්. ඔයාලටත් logo designing, video editing මොනවා හරි තියෙනවා නම් contact කරගන්න මම description එකේ දාලා තියන්න විස්තර ටික. තමයි කියන්න තියෙන්නේ. මම social media set එකේ මතක් කරලා follow කරගෙන යන්න, like එකක්, comment එකක් දාන්න සබස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්තං එකත් මතක ඇතු සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න එහෙනම් තවත් ගෝපරයක්කින් ගහන් හොඳ වීඩිය එකෙන් එක මං එන්න ජයව මංගේ තැක Quarters in my pockets Counting like the falling clovers in my locket Untied laces, yeah Just tripping on daydreams Got dirty lyrics around the nursery and count sheep